It's tohle Nevím jestli strpím víc, zůstat soubrdě můj klíč Ale zatím se mi nedaří to, pičo nezažil si dno Tak nevím co to mele, jsem potopený i Tam slyším, že si degeš Chci vydělávat love, ale nechci jít do práce Jebu systém, chci jen doma sedět a utrácet Co ty na mě mluvíš, sorry, měl jsem zrovna zásek Držubu, nejsem jako ty vole, pochopit nedá se Všechno, co vyblej zuby, tak je zaseklám. Sice hodně pros, ale na všechno dlouho to potrvá, že nemůžu jít dál Jedna noha ve drogách, ten můj vibe už nedávám Jebu tu budu zase doma, zase od rána kýble koma V si dám v sobotu znova, tak do mě schání nedovolá se Zase lepší barvy svět, je to placebo efekt Všichni jste kurva tak fake na voko Jebu tu něco ztratilo, nevím co Já jsem pičorý, neřeknu ti ani jedno jméno Věřím mi pár lidem, předtím bylo větší numero Ty si co, že říkáš, co by se dělat nemělo Ráno stanu v sedm a půl osmi, žavím koto Stojím na balkoně, město sledu, jak Batman kotem Kdo bude stát nad robem, až skončím to půjdu podzem Tak budu mít co mohli, tak snad bude to jen sem nebo taky ne, bude to normální den, bude normální týden Rozdíl, že nedám jeden, hej ty dně pět a teď koukej kde je teď Neslouží ani větu, píčo černobílej svět